Namaskar Bandhu Bargo. CDIP IIT Bombay Torfor Pra Vapula Lukok, a spoken tutorial is Sagatam Janaiso. A tutorial, Apuna, Windows Movie Maker Bebohar Kori, Keneko, at a video edit Koriwa Pari, Tabihoe, Parampi Kyandivo. Windows Movie Maker, Microsoft Windows Eta Upadan, Zeta Editing Software, RE, Microsoft Windows or Hokolubu Hotel Vice Note, Puazai, Zene, ME, XP, Ottawa, Vista. easily apunar computer nai then te apuniya binamule download koru pare www.microsoft.com/downloader zoriyote headset athoba speaker byabohar kori apuni audio neba video clip tu huniyo pare windows movie maker run korbo karone icon tu dubar click korok e eta empty movie project apunar screen dekhabo bahote ekebare upor apuni main menu dekhibole pabo ইয়াত থকা বিভিন্ন অপশনবোৰ আমি ইয়াত এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম স্ক্ৰীণত আপুনি মুভি টাস্ক পেনেল দেখিব বাওঁহাতে কালেকশ্যন পেনেল মাজভাগত আৰু ডিছপ্লে প্লেন দেখা পাব সোঁফালে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে উইণ্ডজ মুভি মেকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে কালেকশ্যন পেনেলটো খালী দেখিব যদি ইয়াক আপুনি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে আগৰ ইম্পৰ্ট কৰা ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' ফাইলবোৰ কালেকশ্যনছ পেনেলত দেখিবলৈ পাব Collections panel of the Hadia, a whole whole video clip bilakok, a kiloge, atokuru karne, apuni, basilok, control A. Endere apuni gutibu video clip of a kiloge, a ke homote, basilok pare. Etia, zikunota clip basiloi, right click kori, delete option to select kora. E, at a empty movie project, apuna screen of the cover. এতিয়া আপুনি বিচৰা ফাইলবোৰ উইন্ডোজ মুভি মেকাৰত ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে মুভি টাস্ক পেনেলত কেইবাটাও অপশ্যন আছে যেনে capture video' edit movie finish movie আৰু আন এটা হ'ল মুভি মেকিং টিপছ কেপচাৰ ভিডিঅ'ৰ আণ্ডাৰত ইম্পুট ভিডিঅ' চাব অপশ্যনটো আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত ক্লিক কৰক অথবা মেইন মেনুৰ ফাইলত গৈ বাছি লওক ইম্পৰ্ট ইনটু কালেকশ্যন চাব অপশ্যনটোৰ ए दुइटाई import file dialog box खुलिबो यात आपुनि एडिट करब बिचार भिदिअटु बासिलब पारे एटा फाइलर नाम आर पाथ निर्देश करै मय ए भिदिअटु बासिलिसु आरो importत क्लिक करिसु यार लगे लगे भिदिअटु विंडोज मुभि मेकर import होय आसे যদিহে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হয় তেন্তে উইন্ডোজ মুভি মেকাৰ ইয়াক সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপছত ভাগ কৰে আপুনি এই সকলোবোৰ ভিডিঅ' ক্লিপছ একেবাৰতে কণ্ট্ৰল এ প্ৰেছ কৰি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি এড টু টাইমলাইন অপশ্যনটো বাছি লওক কালেকশ্যনছ পেনেলত দেখাৰ দৰে ভিডিঅ' ক্লিপবিলাকত এতিয়া টাইমলাইন এড কৰা হ'ল আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ এটা এটাকৈ select kori bapparim. Yara bhe apani yata video drag kori bapparim. Eelore. Moe video to ako agothai thodi so. এটা কথা মন কৰিব লাগে যে আমি যদি উইন্ডোজ মুভি মেকাৰক ভিস্তা ব্যৱহাৰ কৰো তেন্তে এই সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপৰ পোৱা নাযায় তাহলে গোটেই ভিডিঅ'টো একমাত্ৰ ক্লিপ হিচাপে কালেকশ্যনছ পেনেলত দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াক ছিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি add to timeline option to basilole video to timeline add kora hoy timeline or ekebare uporot eta nila rongor chotrhus apuni dekhibole pabo iya kwa hoy frame head e timeline or video to bortoman sthanok bujay swabhavikbhabe e timeline or arambhoniti thake prothom clip to click korok prothom frame to othoba video arambhoni to eta iya display panel or dekhibole pabo যেতিয়া ভিডিওটো চলোৱা হ'ব তেতিয়া ইয়াক ডিসপ্লে প্যানেলত দেখা যাব আপুনি সকলে লক্ষ্য কৰিছে যে ডিসপ্লে প্যানেলৰ তলৰ ফালে ভিসিআৰ কন্ট্ৰোল আছে তাক বুজোৱাৰ আগতে মই মোৰ ফ্ৰেম হেডটো এঠাইত ৰাখি ৰাখিলোঁ ধৰি লওক এই ঠাইত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বাটনটো প্লে অথবা পজৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্লে মোডত ফ্ৰেম হেডটো আগুৱাই যাব আৰু পজ কৰিলে ফ্ৰেম হেডটো বৰ্তমান সেলত ৰই যাব সেকেন্ড বাটনটো প্লে ব্যাক অক স্টপ কৰিবক যেতিয়া ক্লিক কৰা হয় তেতিয়া প্লেব্যাকটো ৰখি যাব কিন্তু ফ্ৰেম হেডটো টাইমলাইনৰ আৰম্ভণিলৈ গুচি যাব মই এতিয়া ফ্ৰেম হেডক ইয়ালৈ লৈ লৈছো আৰু থাৰ্ড বাটনটো এটা ক্লিপক এটা সময়ত ৰিভাইণ্ড কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মন কৰিব যে ফ্ৰেম হেডটো এবাৰত এটা ক্লিকৰ সমানকৈ পিছলৈ আহি আছে ছিক্সড বাটনটো এটা ক্লিপক এবাৰত আগুৱাই যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মন কৰিব যে ইয়াত ফ্ৰেম হেডটো এবাৰত এটা ক্লিপৰ সমানকৈ আগুৱাই যায় ফৰ্থ আৰু ফিফ্থ বাটনটো এটা ফ্ৰেমক এবাৰত ৰিৱাইন আৰু ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইদৰে ইয়াত ফ্ৰেমেট টু এবাৰত এটা ক্লিপৰ সমানকৈ চলাচল কৰে এতিয়া এই বাটনটোক কোৱা হয় স্প্লিট বাটন কিয়নো ই এটা অডিঅ' বা ভিডিঅ' ক্লিপক দুটা ক্লিপলৈ ভাগ কৰে ই এটা শক্তিশালী এডিটিং টুল আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে মই তাক উদাহৰণস্বৰূপে বুজাই দিছো মই টাইমলাইনক এই স্থানত ৰাখি এটা স্প্লিট বাটন ক্লিক কৰিছো ইয়াৰ লগে লগেই আগৰ ক্লিপটো দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ল এনেদৰে এডিটিংৰ সময়ত স্পীড বাটনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো টাইমলাইনৰ ফালে টাইমলাইনটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত ভিডিঅ' অডিঅ' বা মিউজিক আৰু টাইটেল অভাৰলে ভিডিঅ' কাষত থকা প্লাছ বাটনটো ক্লিক কৰক ই ভিডিঅ' টাইমলাইনক ডিছপ্লে কৰিব আৰু অডিঅ' টাইমলাইনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ই ডাবিঙৰ বাবে দৰকাৰী এই বিষয়ে মই আপোনালোকক অন্য এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰিছো আপুনি এইটো চাব পাৰে মই ভিডিও টাইমলাইনক নাইকিয়া কৰিব পাৰো মাইনাছ বাটনটো ক্লিক কৰি টাইমলাইনৰ ওপৰত থকা বহুকেইটা আইকনে আমাক এডিটিঙৰ সময়ত সহায় কৰিব পাৰে জুম ইন বাটনটোৱে ভিডিঅ' টাইমলাইনক ষ্ট্ৰেচ কৰে যাতে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰত্যেকটো ফ্ৰেমক এডিট কৰিব পৰা যায় ঠিক সেইদৰে জুম আউট বাটনটো ভিডিও টাইমলাইনক কলাপছ কৰাত সহায় কৰে যাতে আমি গোটেই ভিডিওটো টাইমলাইনত দেখা পাওঁ এইটো হল ৰিউইন্ড টাইমলাইন বাটন যেতিয়া ইয়াক প্ৰেছ কৰা হয় তেতিয়া ফ্ৰেম হেডটো ভিডিওটোৰ আৰম্ভণি স্থানলৈ গুচি যায় এইটো হল প্লে টাইম বাটন ইয়াক ক্লিক কৰিলে ভিডিওটো ডিসপ্লে পেনেলত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই play button to VCR control or play button under eke. Windows Movie Maker bivinna lorkhanom zani borbame apuni movie tags panel thaka movie making tips option to explore korbo pare. Etia loike Windows Movie Maker screen or mul kotha kini alochona kora hol. Etia ako ma ghuri jao timeline holo aro hiku kene koi eta video kono onkhok add ba remove korbo pari. Yad zoom in korok. এটা ভিডিও ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চলাওক আৰু আপুনি এডিট কৰিব বিচৰা অংশবোৰক নোট কৰক মই এই ঠাইৰ পৰা ভিডিঅটোৰ ছেকেণ্ডমান আঁতৰ কৰিম সেয়েহে মই ফ্ৰেম হেডক ইয়ালৈ আনিছো আৰু ক্লিপটো প্লে কৰিছো মই এতিয়া এই স্থানত পজ কৰিছো কিয়নো মই ডিলিট কৰিবলৈ ভিডিঅটো এই অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ স্পিড বাটন ক্লিক কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভিডিঅটো সেই অংশ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গল মই প্লেবেকক ৰিজিউম কৰি ডিলিট কৰিব বিচৰা অংশটোৰ শেষত পজ কৰিছো স্প্লিট বাটন ক্লিক কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টোৰ সেই অংশটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গল এতিয়া ডিলিট কৰিব বিচৰা অংশটো বাছি লৈ তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি কিবোৰ্ডত থকা ডিলিট বাটনটো প্ৰেস কৰক ইয়াৰ লগে লগে সেই অংশটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু পিছৰ অংশটো আহি আগৰ অংশৰ লগত লগ লাগিব লগতে সেই অংশত থকা অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ নোহোৱা হৈ যাব মুভি মেকাৰী এই কামটো নিজে নিজেই কৰে এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ কেনেকৈ এটা ওপৰুৱা ক্লিপ ভিডিঅ'টোত এড কৰিব পাৰিম মোৰ ওচৰত এটা সৰু ভিডিঅ' আছে যিটো মই ইয়াত এড কৰিব বিচাৰোঁ সেয়েহে মই মুভি task panel থকা import video ক্লিক কৰিছো ধৰিলক মই এই ভিডিওটো এড কৰিব বিচাৰো হেয়া মই বাছি লৈ importত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ভিডিওটো কালেকশনস প্যানেলত দেখা যাব এতিয়া এই ক্লিপটো ওপৰত ক্লিক কৰি মই ইয়াক টাইমলাইনলৈ ড্ৰেগ কৰিম হেঠাৰলৈ যি ঠাইত মই ইয়াক লগ লগাব বিচাৰো মাউসেৰ বাটনটো এইয়াৰ লগে লগে ভিডিওটো এই অংশত এড হৈ গল এটা কথা মন কৰিব যে আমি কোনো এটা ভিডিঅ' একেবাৰে আগত বা একেবাৰে শেষত সেই নতুন ভিডিঅ' ক্লিপটো জোৰা লগাব পাৰোঁ মাজত নোৱাৰোঁ যদিহে আমি মাজত সেই নতুন ভিডিঅ' ক্লিপটো জোৰা ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি টাইম লাইনডাল সেই ঠাইলৈ লৈ গৈ সেই ঠাইখিনিক স্প্লিট কৰিব লাগিব ধৰি লওক ইয়াত মই সেই নতুন ভিডিঅ'টো জোৰা লগাব বিচাৰোঁ সেয়েহে মই ইয়াত টাইম লাইনডাল আনি ইয়াত স্প্লিট কৰিছোঁ যাতে নতুন ভিডিওটো জোড়া লগাব পাৰি আৰু ভিডিওটো জোড়া লগাব বিচৰা অংশলৈ ড্ৰেগ কৰি মাউছৰ বাটনটো এৰি দিব লাগিব এনেকৈ আমি কেইবাটাও নতুন ভিডিঅ' ক্লিপক আচল ভিডিঅ' ক্লিপৰ লগত লগ লগাব পাৰো মই ইয়াত দৰ্শাব বিচৰা অন্য এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল যে আমি এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ দৈৰ্ঘ্যটো ইচ্ছামতে বঢ়াব পাৰো এই কাৰ্যটো ডাবিঙৰ বাবে অতি দৰকাৰী কেতিয়াবা ডাবিঙৰ সময়ত কোনোবাই নিজৰ ভাষাত বুজাবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো আচল ভিডিঅ'তকৈ দীঘলীয়া হয় তেতিয়া আমি ভিডিঅ' ক্লিপটো সময় অডিঅ'টোৰ লগত খাপ খুৱাব লগা হয় মই ইয়াক দেখাই দিছোঁ মই ফ্ৰেম হেডক এই ঠাইলৈ আনি ক্লিক কৰিছোঁ স্প্লিট প্লে পজ আৰু স্প্লিট এতিয়া ক্লিপটো বাছি লৈ right click kori apuni basilok copy aru frame window hetoli loiso jot apuni yak log log obisare hethet select kori apuni basilok paste anno hate apuni control c aru control v byabohar kori copy paste or kam tu koribo pare anyway ei video clip ilakot apuni e কেছেকেন মান সময় লগ লগাব পাৰে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে লগাত কৰিব সময় বেছি বাছি লৈ অদকাৰী সময়খিনি এডিটিঙৰ সময় ডিলিট কৰিব পাৰে মই ডিলিটৰ সময়ত মাউচটো লৰচৰ কৰা নাই কিয়নো পেষ্টৰ সময়তো ই লৰচৰ কৰা বুজাব পাৰে আৰু ই আপোনাৰ বাবে দৃষ্টিভ্ৰমৰ কাম কৰিব গতিকে কপি আৰু পেষ্টৰ সময়ত দৃষ্টিভ্ৰমৰ এই মূল কথাখিনি আমি মনত ৰখা উচিত আশা কৰোঁ আজিৰ এই টিউটোৰিয়ালে আপোনাক উইন্ডোজ মুভি মেকাৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এটা ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত সহায় কৰিব লগতে আমাৰ টিউটোৰিয়াল এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ কেনেকৈ ডাবিং কৰিব পাৰি আপুনি চাব পাৰে প্ৰাৰম্ভিক এডিটিং আৰু ডাবিং লগত পৰিচিত হোৱাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইফেক্ট ট্ৰানজিশন শিৰোনামা আৰু ক্ৰেডিট অথবা গান বা অডিঅ' আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে তাৰবাবে আপুনি আমাৰ অন্য এটা টিউটৰিয়েল চাব লাগিব লগতে আমাৰ ছাইট www.spokentutorial.org লৈ গলে আপুনি এটা ভিডিঅ' ক্লিপক বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমত কেনেকৈ বনাব পাৰি এডিট কৰিব পাৰি বা ডাবিং কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে পৰ্যাপ্ত জ্ঞান পাব আশা কৰোঁ এই ছাইটে আপোনাক উপকৃত কৰিব ইয়াকে কৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই বন্ধ সিডিপ আইআইটি বোম্বে পৰা ছাইন অফ কৰছো ধন্যবাদ